Gobernu taldeak 2022ko aurrekontuei begire egindako proposamenei eseskoa emondotzegu eta bideo honetan ba esesko horren arrasoiek laburtzera gatoz, baina beste alde batetik ez dire bakarrik eseskoa, eseskoa emoteko 10 arrazoi, baizik eta EH bildutik gauzak e, zelan egingo gendu zen asaltzeko ba 10 puntu edo 10 arrazoi kasu honetan. Lehenengo ta gain aipatu bar da 2022ko inusko aurrekonturik handiena e, planteatzen dala, hogeta iru milio euro izortzei euro inguruko aurrekontue izango zan, horrek igezkoa konpareta eguneko amalauko igoera suposatzen dau, eta honek bat ezbe izladareko inbertzinioen kapituloan. Hain zuzen be, iru milio bosteun da mauz euroko ekarpen azberbetan gabiz, eta horrek, milio eta hogeta bateko agaz konparatu ezkero, suposatzen dau eguneko egun dago eta lauko igoera bat. Beraz, badal dirue zertan erabili. Lehenengo arrazoi modure eta beti aipatzen dugun moduen, ba, guk ez dugu ikusten urtean zehar e, aurrekontuen ariketari buruz eta egin beharreko inbertsinoei buruz, lehentasunei buruz, asmoei buruz, alderdi desbardinen artean eztabaidatu eta ba, berba egiteko esmarko aproposik ez da prozedurarik e, eh, deko unik. Proposamenak lusatu lusatzen dugu, zehatxe bildutik gitxienez, baina ez da elkarrizketarik e, urtean zehar proiektuei buruzkoa. Bigarren arrazoi moduren, e, aurrekontuetan, diru bilketaren edo diru sarreren atalean, eragin zuzena dekie eta za, zerga eta abarrek. Hor, diru ekarpenik handiena udalkutsatik dator, foru aldunditik alegie, eta 2000 eta hogeta bireko, ba, udalkutsatik diru kopuru handi bat zehaztu da, batez behigezkoa ze, eh, alderatute, Baina beste alde batetik, badeuzbe, ba, bestelako zerga eta eta tasak ba, udalak berak arautzen dauzenak. Beraz, guk e, horrek arautzen da bezen ordenantza fiskalen eztabaidak eukik gendu zenean, e, dagoeneko proposamen batzuk egin gendu zen diru bilketan e, eragin zuzena dekienak. Kasureko aipatuko neuke, ba, guk planteatzen gendule e, igoera orokor txiki bat e, onartzearen aukera, baztertu egiten zen, beste alde batetik, IBE deritzon zerga horretan proposatzen gendure bigarren etxe bizitza urtsentzako euneko berro eta marreko errekargue, bastertu izen zen bai eta azkenik e, ibilgailuen zergan planteatzen gendure bai, irizpide progresiboa esartzea, zerga horren kuota kalkulatzeko e, aplikatzen den koefiziente biderkatza Hori be, momentuz ez da aplikatu eta ez da garatu. Beraz, gure proposamenak e, bastertuek izetea be, ba, guretzako beste beste puntu edo beste arrazoietako batza. Gaztuen atalean sartzen bagara, guk oingo honetan gobernu taldearen aurrekontu proposamena jaso baino lehen hau, gure ekarpen orokor batzuk e, egitea erabaki gendu. Ekarpen horren barruen guk ardatz nagusi batzuk esartzen gendu zen, egoerari aurre egiteko, zein epedertain luzera leko guzen erronkei aurre egiteko. Bertan sartzen gendu zen, gizarte politiken indartzea, sartzen genduen etxe bizitza erasoari aurre egiteko inbertzinoak, sartzen genduen klima larri aldiari erantzuteko e, neurri desbardine, bai lotute energia buru jabetza gaz, barrizta garrietan egitea gaz, nahi e, eh, baso politika irankor bat garatzeko inbertzinoek Horretan, egin gendu zen proposaren guzti guzti guztiek baztertu egizen dire, batabe, abe ez onartu. Beraz, hori izango zen guretzako irugarren arrazoi bat. Eta gaztuetan planteatzen da bezena, kastertzen sartzen bagara, ba argi dugu bizi dugun egoera sozioekonomikoari aurre egiteko gizarte politikak ezinbestekoak direla eta horrek indartzea oso oso garrantzitsu dela. Ba bez neurri eh, planteatzea eta egon direnak eh, indartzea. Zentzu horretan ikusten dugu gizarte ekintzako arlo osoa e, aztertzen badugu, ba, ekarpen ekonomikoa handitu egin dela, igezkoaz, konpareta, igezkoan e, murrizketa txiki bat egon zan, eta urtengoan aldiz, kopuru oso hori igo egiten da. Milioi bat, egun da berrogei mil euro inguru bideratzen dire guztire gizarte ekintzako arlora. Bertan sartzen da adibidez, e, gizarte zerbitzuen mankomunidadera mundiako udalak egiten dauen ekarpena. Eta hori mantendu egiten da igo beharrean. Zazpireun da euro e, euro dire, eta igezko kopuru bardine suposatzen dago. Aldiz, e, gizarte ekintzara bideratzen den kopurgo osoa aztertzen dugunean, konturatzen gara, legegintzaldi honetako urteetan gitxienez, urterik urtera, proporzionatik pisu egaltzen goazela. Hau da, 2000 eta hogeien egon zan aurrekontutik, gizarte ekintzara bideratutako e, neurriek edo partida ekonomikoak, suposatzen zerean euneko bost koma hogeta marra. Aurrekontu osoaren euneko bost koma hogeta marra. 2000 eta batean, suposatu dabe, euneko bost koma amazortzie. Eta 2000 eta planteatu da honetan aldiz, dagoeneko eguneko bostetik bera suposatzen dabe, hau da, lauko mai euro eta mazortzian egongo ginen. Honek, esan gure dagoena da, esaterako, ba, udaltza ingora bideratzen dugule e, diru gehiago, gizarte ekintzara baino 2000 eta eta biko aurrekontu honetan. Gu honegaz eskauza doz, ikusten dugu bikaintasun irizpidetatik e, urruntzen dozkule, Bikaintasun irizpideek esaten dabe aurrekontu osoaren euneko amarra bideratu behar dala gizarte politiketara eta biztanleko eun euroko ekarpena egiten ibili behar garela. Honek e, urrundu egiten gaitu irizpide horretatik. Bardintasun arloaz gertatzen dena be, aipatzekoa iruditzen jaku, beste arrazoi bat izango zen. izen be, e, ikusten dugu Bardintasun plan gero eta ambiziotsuagoa onartzen goazela eta horrek ba, lankarga handiagoa, programa gehiago garatu behar dakar, baina alan dabe ikusten dugu ondino ez dala ikusten behar esenik bardintasun teknikari eguneko egunean kontratatzeko eta hau ulertzen eta konpartitzen ez dugu gauza bat da. Azik esan dugun moduen, epe hortain luzera begire, ba, aurregin bardotzegu etxe bizitza gazdeko arazoari, guretzako hor etxe bizitza sozialetan inbertitzea ezinbestekoa da, esteko gu alokairurako eskaintzarik herri honetan eta dagoen apurre oso oso garesti da. Guk helburu horretara bideratutako proposamenen bat luzatu duen, esan duten moduen, esan onartu izen, baina eske horrez gain, eh, aurrekontu proposamen honetan ez dugu ikusten arazo horren oneri aurre egiteko ezelango inbertsin horik bez. Bestalde batetik, klima larrialdiaren erronka dekogu egin itzaldi hasikeran dagoeneko klima larrialdi egoera deklaratu zan mozino baten bidez, eta oneri e, aurre egiteko neurri zehatzak hartzen joan behar dugu. Gobernu taldea zeuki dugu zen elkarrizketetan, aipatu dugu guretzako lehenengo eta behin, ba, egimarko sala auditoria energetiko bat, ba, ba hori, energiaren erabileraren eraginkortasuna e, aztertzeko, zen neurri hartu bar dugu zen e, zehazteko eta plan bat garatu alizeteko. Horrez gain, barriztagarrietan inbertsioak egite gabe aipatzen genuen. Aspaldi dago hor e, aukera bat torregielako errotan mini zentral hidroelektriko bat e, jartzeko, klima larrialdiko mozin horretan be kompromiso horreri utziakon, baina ikusten dugu gobernu taldeak idea hori dagoeneko baztertu dagoela. Beste batetik, ez bakarrik udalak zer egin aldagoen zentzu honetan, baizik eta herritarrak bultzatu beharko gendu zen bai, energia buru jabetzara eta ba, e, energia barriztagarrien sareak sortzera, eta bar, e, hori kontuten hartu de, ba, bai energia eraginkortasunerako diru laguntzak planteatzen gendu zen, eta energia komunitate burujabe horrek be sortzen joateko, ba, bestelako diru laguntza batzuk bai planteatzen gendu zen ez ziren hartu, baina ez dugu ikusten bestelako proposamenik bez horrekontu e, honetan, norabide honetan, horretan, e, ba, doana. Eta klima larrialdea bazlotuta be bai, baso hitza irankor baterako inbertsinoak eh, planteatzen gendu zen, lursailak erosiz, eh, azterketak eginez, ikusteko zelekutan eta zelan landatu balko ziren, ba, bertako espezietako osto zabalak eta bar. Eh, onartuek onartu ekez izeteaz gain, ez dugu ikusten bez aurrakontu honetan, ba, olako plantamenturik dauenik. Beste puntu garrantzitsu bat guretzako, legegintzaldi hasikeran egin genuen plantamentu bategaz lotute dago ikusten du goi kargu, zein zinegotzion, zein talde politiko nekarpen ekonomikoak, ba, neurri izkanpokoak zirela, eta horrek egokitzeko beharra ikusten gen hau da, jaisteko beharra ikusten gendun, proposan zehatz bat egin gendun, baina, bueno, ba, hori ez da haintzat hartu, ez dugu horreri buruz ez da baidatzeko aukerarik euki, ba, eh, baztertu egin zalako zuzenean, eta horregi ekiteaz urrun ganera, edo ekitetik urrun, e, ikusi dugu, 2008ko aurrekontu proposamen honetan, beste igoera txikitxo bat e, planteatute ikusite e, dagoela. Eta azken arrazoi modure eta osoko bilkura aipatu bendun moduen, 2008an gertatu dana eredu moduen hartzen badugu, ba, bere momentuen, e, 2008ko bukaeran, onartu zen 2008ko aurrekontue, ie hogeta bat milioiko aurrekontu bat zan, eta gero ikusi dugu zeran urtean zehar, kreditu aldaketen bidez, gaitu diren beste amailu milioiko gaztuek, bere momentuen aurrekontu horretan aurreikusite egon zirenak. Hau da, guk boskatu gendun hogeta bat milioiko aurrekontu hori, partida zehatz batzukaz, eta urtean zehar, aurrekontu horretan er, e, egon ez diren bestelako gauza batzuk aurrera atarateko guztire ie amairu milioi gaitu dire, kasu honetan, e, gerakinetik edo remanentetik hartu direnak. Honek, jartzen gaitu, egoera baten aurrean, zeinetan esaten dugun, ba, bueno, 2008ko aurrekontua ikusten gabiz, baina aurten gertatu dana e, ikusite, ez dakigu benetan 2008an zertan gastatuko dan dirue, zeintzuk diren proiektu estrategikoak edo zer egin nahi da. Azken baten, aurrekontu hau onartzeak suposatzen dugu, ba, fede ekintza bat egitea. Hasikeran esan dutenagaz lotura eginez, amar honetan e, arrazoitu dugu gure eseskoa, horrekontuei gure eseskoa, baina beste batetik, ba, bai, ba, guk zer egingo gogen duen amar puntutan modu bat.